балалы болғым келмейді төртінші бөлім мемлекеттік жұмыста лауазымды қызмет атқаратын бұл қалталы еркек гүлімге ес түссіз ғашық болғаны рас қырықтың қырқасына жақындап қалған бекжігіт нартайұлының әйелімен ажырасқанына бес алты жыл болған еді әйелінде екі қызы кеткен ошағына ие болар өмірлік жар іздеп жүргенде гүлімді кездестірді ол қыздың ана сүті әлі аузынан кетпеген жастығы мен ауылдың тәрбиесін көрген ибалылығына қызықты ибалы инабатты демекші бұл кезде жас болса да көпті көріп қалған гүлім ер атаулыны сүзгіден қалай өткізу керектігін әпте меңгеріп алған ғой кімнің алдында не сөйлеуді өзін қалай ұстауды біледі тәжірибесі жетеді бекжігітті қалай да уыстан шығармауға бел шеше кіріскен құрбысы аделия айтпақшы бейжігіттей азамат әр қыздың өміріндегі үлкен выигрыш қой не упусти свой шанс деп қақсап жүр ол өзі де білет, қазіргі жағдайы еркектің жасы мен түр тұлғасына емес қалтасына дәрежесіне қарайтын күйде екенін өзі де мойындайды өз жолында кездескен жігіттермен салыстырғанда бек жігіт бұл үшін нағыз ханзада емес пе жасын қайтеді қарын байлағаны болмаса жас көрінеді көрді ғой сирағы шидеген жігіт сымақтарды қалталарының тесіктігіне қарамай олардың кісімсінетінін қайтерсің тағы ал бек жігіт бұл десе жаны ерек мойнынан галстугы түспейтін оның әрбір іс әрекеті тектілікті аңғартатын еді сыпайы сөйлеп мәдениеттілік таныту жүрген бұл еркектің алдында гүлімде сызылып инабатты бола қалады кездесуде ұзын етек көйлек киіп кірпігін жоғары көтер алмай үзілердей майысып отырғаны қымбат мейрамханадан тамақтандырып бағалы сыйлықтар әперіп шын ниетімен қамқорлық танытып жүрген бекжігіт міне бұл үшін арнайы пәтерде жалдап берді сол пәтерге көшіп келген алғашқы күні ол қобалжи дір дір етіп мұны құшағына алған етегі түрілмеген бейкүнә деп ойлады бірақ бекжігіттің кең жүрегі мен жұмсақ мінезін біліп алған гүлім жағдайын ашық айтса түсінер деп сенді ауылдағы жігітім үйленемін деп алдап кетті өмірден баз кешіп өзімді өлтіріп қоя жаздадым деп әртістігін іске қосып көз жасын көл қылғанда бекжігіт мұны жүрегі ауыра жұбатқан сенің бір тамшы көз жасыңа да тұрмайды жылама бұдан кейін ешқашан көз жасын төкпейтін боласың деп бауырына қысқан арадан бірер ай өткенде бекжігіт пен гүлім шаңырақ көтерді әбден өзімілермен болып алған гүлім тұрмысқа шығар алдында әке шешесі және роза әпкесімен санасуды жөн көрмесе де бір ауыз ескерткен жағдайын олар не айтады дейсің белгілі ғой жас айырмашылығын айтып айнытатыны анық роза әпкесі солай дегенмен өз шешесі мұны құптаған дұрыс өзің емес сені сүйсе болды жас айырмашылығы маңызды емес көрмейсің бе мені өзім сүйіп өзім жабысып өмірім қор болды әкең титтей де бағаламайды мені оның үстіне бай екен құдай қашанғы қинасын бізді деп тіпті қуанғаны да рас өзінен сәл ақ жас кіші күйеу баласы мен тұңғышына батасын да берген ал әкесі үнсіз көзіне жас алған былығының батпағына бата жаздап еді бұл гүлім бекжігіт қол созбағанда әлі күнге өзі аяқ басқан батпағының балшығына аунап жатар ма еді кім білсін сонымен ол жаулығына үкі таққан әппақ келінге айналып шыға келді жігіт көп қабатты элиталық үйлердің біріндегі үш бөлмелі пәтерде тұрады пәтер ішінде барлық жағдай жасалған заманауи тұрмыс техникалары мен көздің жауын алатын қымбат жиһаздар гүлімді есін тандырып еді табалдырға аттағанда кішкентай кезінде өзі арман еткен ертегідегідей өмірге тап болды ол расында да мінезі жайлы үйінің қазаны майлы бек жігіт мұның басына бақ болып қонды бақыттан бас айналды гүлімнің рахат өмір осынікі күйеуін жұмысқа шығарып салған соң кешке дейін қолы бос сәнді үйінде өзі қалаған жасайды қалаған уақытында ұйықтайды қалаған тамағына тапсырыс арқылы алдыра салады әлемдік бренд киім мен әшекейлер сататын дүкендер сән салоны фитнес зал спа салон гүлі мен аделияның жиі баратын тұрақты орындарына айналды айтпақшы құрбысын күйеуімен бірге жұмыс істейтін бір жігітпен таныстырып еді екеуі көңіл жарастырып кездесіп жүр отбасын құруға ниетті өзге жас келіндер сияқты орамалы қисайып халатының етегіне шалынып ас үйден шықпай жүрген гүлім жоқ ата енесі жұмыс басты заманауи адамдар екен олар басқа қалада тұрады бұлардың өміріне араласа бермейді ал жайлы өмірге бойы тез үйренген гүлім дәл осылай жөргегіне жарқырап туғандай болып аз уақыттың ішінде кердиіп шыға келді баяғы күндеріне бұрылып қарамақ есіне де алғысы келмейді өзіне салса өткен өмірін санасынан мүлдем өшіріп тастағысы бар бала шағын ойласа дәл қазіргі күйіне еркін тыныстай алмай жүрегіне мұң ұялай қалады қазіргі күйінен арылғысы жоқ оның бірақ балалығында қалған көңіл жарақаты бұл өміріне де әсер ете бастады тағдырына тарих болып қашалған балалығы ұрланған өткен өмірін сызып тастай алмайды екен өкінішке орай күйеуі бүгін жұмыстан ерте келді әңгіме бар отыр деді шай әзірлеп жүрген гүлімнің қасына келіп елеңдеп бұл отыра қалды қыздарының шешесі күйеуге тимекші екен шетелдік азаматқа арманына жетіпті де мейлі айтпағым бұл емес еді өзім жайғасып алғанша қыздарды қарай тұр деген маған ертең алып келемін қыздарымды соған сенің алдыңнан өтейін деп енді олар бөтен емес қой менің қыздарым деп күмілжіген күйеуіне бұл не дерін білмеді қарсы екенін де қолдайтынын да айтпай сұрланып отырып қалды кішкентай ғой олар әлі жақсы тіл табысарсыңдар деп сенемін деді бекжігіт көз астымен келіншегінің қабағын бағып әрең басын изеген гүлімге түсінгеніңе рахмет дегендей жылы жымиған еді он және жеті жас шамасындағы екі бүлдіршін қыз үйге келгенде күйеуінің көңілі үшін гүлім барынша қонақжайлық танытты тілдері таза орысша шүлдірлеген шектен тыс шолжан екі қыздың көңілін табу да оңай емес екен пісірген тамағын жемей қиғылық салды алғашқы күннен одан қалса алған затын орнына қоймай үй ішін шашып бөлме аралап жүгіре береді гүлімнің айтқанын мүлдем тыңдамайды күйеуі жұмыста келсе екеуінде сілкіп сілкіп алғысы келеді кішкентайынан бала бағып әбден мез болған ол бұл екеуінің еркелігін көтере алмауда қос бүлдіршін гүлімнің керемет өмірін бүлдіріп жатқандай өзі әрең шыдап жүргенде ауылдан анасы бауырларын ертіп келетін болыпты қыдырып өзі болған қыз төркінін танымас еркі өзінде болса төркінімен мүлдем араласқысы жоқ әкесін де шешесін де тіпті бауырларын да көргісі келмейді адасып әрең тауып келген шешесінің олпы солпы түрі мен шаштары жалбырап жамалған жұпыны киіммен тұрған үш бауырын көргенде гүлім оларды кіргізбей қайта есікті жауып қойғысы келді мұрнын тыржитып бірден жуынатын бөлмені ұсын ауыздары ашылып таңданып тұрған кішкентай үш бауырына қызым ау телефон соқсақ алмайсың сөйлескің келмейді өзің бармайсың сосын өзіңді іздеп келдік деп ентігін басып үлгермеген шешесіне бұл немене мына түрлеріңіз дұрыстап киініп келмейсіздер ме деп бірден зіркілдей жөнелді амандасып жағдай сұрасып алайық та кірмей жатып мұның не сасқан үйректің кебін киген сайрагүл кебісін де шешпей қызын құшақтамақ болып оған жақындай берді түй бір галош киіп алғансыз ба деген гүлім анасынан қашқақтап кері шегіне берді қойшей сақтап жүрген жап жаңа кебісім ғой бұл звондасақ алмайсың бізбен сөйлескің келмейді өзің бармайсың өлісің ба тірісің ба білмей қалдық қой адресіңді роза әпкеңнен сұрап әрең тауып келдік деген сайрагүл де тырыса қалды ал тапырақтай жүгіріп үй ішін аралап кеткен үш бауырына жүгірмеңдер ей ештеңені ұстамаңдар отырыңдар мына жерге деп кіре беріс жердегі орынды ұсынып әлек болды гүлім қызының үйіне жеткенше көңілі алып ұшып ерекше толқып еді сайрагүл күйеу балам міністір ма депутат па бірдеңе үлкен жұмыста істейді жұмыс басты болған соң өздері келе алмайды мен барып қайтайын деп бүкіл ауылына мақтанып осы жаққа келу үшін де бір ай дайындалып еді бәрін шулатып ал қызының сиқы мынау мынау түрлеріңізді бек жігіт көрсе шошып кететін шығар ай, кім шақырт сіздерді неге келдіңіздер өзім арнайы шақыратын едім ғой бір күні төй сізде бір деп безірейіп тұрған қызына әй не болыпты келсек келсем өз қызымның үйі немене сонша жауынды көргендей жиырылып алыс жолдан шаршап келдік үйге кіріп ендігімізді басып алайық кет десең кетеміз қазір ойпырмай қайтеді мына қыз деген сайрагүл де қара жынына міне бастады тез тез шайларыңызды ішіп болған соң қайтыңыздар сіздерді көруге түк желанием жоқ қазір өзім хабарын беріп шақыратын едім ғой кейін бекжігітпен баратын едік ауылға жоспарлап жүр едік немене келдіңіздер деп жұлқынып шай қоюға кіріскен қызына байға тидім деген осы екен деп жетісіпсің сорлы деп төргі бөлмеге өте берді ал бекжігіттің екі қызы жастары өздерімен шамалас үш балаға қарап состиып тұр күнге қап қара болып күйген шаштары өскен мұрындарын бір етісіп тартып қойып әр затты бұрыстап көріп мәз болып жүрген оларға қарап таң түрлері де қылықтары да киіп алған киімдері де таңсық үй ішіне көз жүгіртіп үлгерген сайрагүл де таңданып тұр не деген әдемілік тек сериалдан ғана көретін үй ғой мынау дегенің бірақ қызының қылығы мұның есін тез жидыра қойды шәйді ішіңіздер де кетіңіздер такси шақырып беремін бүгін роза әпкенің үйіне қонып ертең ауылға қайтыңыздар деп күңкілдеп қоймаған қызына енді үнсіз қарап отыра алмады розаның үйіне неге барады екен? таксиіңді де шақырмай қой кетеміз қазір не жөн жоқ не жол жоқ үнсіз күйеуге тиіп алдың ал мақұл дедік сенің көңіліңе қарап бұл кеу бала кім өзі алдымыздан өтпей ме жөн жоралғысын жасамай ма дабдарда еркектің үлбіреген жап жас қызымды әйелдікке алып үнсіз жатқан ес? менің де ағайын туыс көрші қолаңым бар екеуің ғана барып некеге тұрсаңдар болды ма айтпайсың ба сен қарын тойғанға мәз болып жүре бермей не сенің іздеуің сұрауың жоқ па деді сайрагүл де даусын қатайтып айттым ғой өткенде телефонда звондап жақында отпускіге шығады бекжігіт сол кезде құдалық анау-мынауға кірісеміз деп айттым ғой сізге деді гүлім түкірігі шашырай айқайлап шайын сораптап ішіп отырған сайрагүл көзін сықсита басын шайқады өткенде бір әкесі ауырып жатыр әкесі жақсы болған соң жасайды екен құдалық деп ең әйтеуір сылтауың таусылмайды ей ұзаққа бармайсың ау мына түріңмен ұзаққа бармайсың деді қарғай бер осылай өмір бойы қарғап келдің ғой тағы да қарға осы кішкене бақытым көп көрініп жатыр ма саған сорлы дәл қазір менің өміріме араласпаңызшы сорлы сорлы деп мені сорлатқаныңыз жетеді дәл қазір осы өмірім тыныш осы өмірім ұнайды маған тіпті құдалық сіз айтпашы анау мынауды мүлдем жасатпай да қоямын көргім де келмейді араласқым да келмейді сендермен деп Сен сүруге көшкен гүлімнің көзінен жас парлап қоя берді е бейшара гүлім орнынан тұрып балалардың қолына тәтті берді де оларды басқа бөлмеге жіберді өзі бөлменің есігін жауып анасының қарсы алдына отырды бірер минут үнсіз отырған соң мен бейшара емеспін мен ешқашан бейшара болған емеспін білесіз бе мама мен өткенімді мүлдем ұмытқым келеді бірақ түндерде шошып оянамын түсімде үнемі сізді көремін оқтаубен сабап жатасыз мені шошы оянамын бүкіл тәнім ауырып сол таяқтың ізі қалған мынау жүректе бұл тыртықтан қашан қалай құтыларымды білмей жүрмін мен қорқамын мама өмірден қорқамын адамдардан қорқамын бейжігіт сәл дауыс көтере қалса ұра ма екен деп бүгежектеп бұрышқа тығыламын тарс еткен дауысқа жүрегім қатты соғып кетеді жаңбыр жауса да найзағай ойнаса да тіпті көршінің күшігі шәуілдесе де дірілдеп қорқып кетемін мен ұмытқым келет бәрін үрей мен таяқтан қашқан қорқынышты күндерімнен құтылғым келет бірақ бір елі соңымнан қалатын емес ұйқыға көзім жұмылып бара жатса сіз менің арқама оқтаумен салып қалғандай селк етіп оянып кетемін тіпті бар ғой мама мен балаларды жек көремін бекжігіт ұл туып бер дейді ал мен балалы болғым келмейді неге күні бойы үй шаруасымен бала бағып түнде тәтті ұйқыға көзім жұмыла бергенде сіз мені түртіп оятатын едіңіз бесік тербет жылатпа анау баланы деп ұрсатын едіңіз баланы әдейі мен жылатып жатқандай жек көре айқайлайтынсыз маған ұйқым да дұрыс болмады кішкентайымда бала жыламасын деп ұйқы ояу бесік жанында таң атқанша бүкшиіп отыратынмын қазір тық еткен дыбысқа оянып кете беремін бас жағымда оқтауыңызды көтеріп сөз тұрған сияқты боласыз жігіт балалы болу жайында әңгіме қозғаса көңіл күйім түсіп жүрегім қысылады мен қазір бақыттымын бірақ сол бақытымды бағалап еркін өмір сүруге сіз сыйлаған балалығымның естеліктері кедергі келтіруде ұмытқым келет бәрін айналадан жылулық іздеп сүріндім құладым адамнан адасып қателік те жасадым мені ешкім аямаса да жаратқанның өзі аяп бағыма бек жігітті жолықтырды әйтпесе мен бетіме күліп қараған жанның қол жаулығы болып қазір қай жерде қандай күйде жататынымды ойласам шошимын мені жақсы көрсінші маған жылы сөзін айтсыншы мені мақтасыншы деп тұратын мейірім деген жаным адамнан да адасып талай рет жүрегім қан жылады ғой түсінемісіз осыны мама менде бәрі жақсы қазір бірақ сонда да үрейде өмір сүріп жүрмін өткен өмірім қайта оралатындай қорқа беремін айтыңызшы не істеймін сізге бетпақтанып батыр болып көрінгім келетін өсе келе бірақ қорыққанымнан қол аяғым дірілдеп кететінін сіз ешқашан байқамағансыз қазір де байқамай отырсыз мен сіздерден қорқамын мама балалығым мен бойымдағы батылдығымды да таяқтап таптап тастағансыз мен бәрінен қорқа беремін бекжігіт кейде отырыстан ұрттап келеді неге ішесің деп жанжал шығарамын неге өйткені менің де байым алқаш болып кетпесін деген қорқыныш бар жүрек жүрегімде менің де күйеуім ішіп алып үйдің әр бұрышында домалап жатпасыншы деп ойлаймын қазір өткен өміріме қатысты ешкімді көргім келмейді бәрін ұмытқым келеді деген гүлім еңіреген күйі тоқтаусыз ақтарды мен еркін тыныстағым келеді мама осы бақытымды сезініп шын қуанғым келеді айқайлап бар даусыммен күлгім келеді балалармен бала болып ойнағым келеді бірақ жүректе қалған тыртық сыздап әлі күнге еңсемді жаншып өмірдің рахатын сездірмеуде не істеймін айтыңызшы мама деген гүлімнің сөзін анасы бөлмеді тіпті жұмыстан ерте келіп кіреберіс жерде бәрін тыңдап тұрған бейжігіт те үнсіз тыңдады арадан айдан аса уақыт өтті гүлім әкесінің шалбарын үтіктеп тұр анасы асықтырып әуре қызым ау күйеу бала төменде күтіп қалды ғой кеше түктеп дайындап қоймапсың да деп алжапқышына қолын сүртіп ас үйден қызының бөлмесіне қайта қайта келе береді қазір мам күтеді ғой өз айтпақшы мені өмір бойы іздеп өмір бойы күткен екен ғой деген гүлім шалбарды үтіктеп болған соң жайбарақат шашын тарауға кірісті ас үйден анасының құдай түрлеріңнен сендердің мен пісірген бәліш бәрінен де дәмді екен қазір қазір пісіремін жәндерім ей сендер бір бірлерің тілдерін түсінесіңдер ме өзі сен оған қазақша үйрет ал сен орысша үйрет «И, балапандарым ғой менің!» деген жарқын дауысы шығуда. Бекжігіттің екі қызы мен өзінің үш бауыры дастархан басына тізіліп, Сайрагүлдің пісірген бәлішін күтіп отыр. Ересектеулерін ауылдағы үйде қалдырып, кейінгі үш бауыр ерте әкесі мен шешесінің үйде жүргеніне бүгін үшінші күн. Қайнатасы мен келіншегі мінген бекжігіттің көлігі жарты сағаттан соң жеке медициналық клиникаға қарай бағыт алды қайнатасын маскүнемдікті емдейтін орталыққа келіншегін психотерапевтке тез жеткізу үшін көлігі жүйткіп барады нар азамат бек жігіттің айтпақшы гүлім өткенде ералыны көрді осы қалада оқып жүрген студент екен сауда орталығында жүргенде кездестірді алғашқы махаббатын құлпырып әдем болып кеткен гүлімді көріп ол әрең таныған қызарақтап қайта қайта кешірім сұрап аяғымен жер шұқи берген еді ал гүлім бала махаббатына тек рахмет қана айтты егер сен менен бас тартпағанда бекжігітті жолықтырмайтын едім Өмірінен дер кезінде жоқ болғаныңа саған рахмет менің бақытыма жол ашып бердің саған да өз бақытыңды табуыңа тілектеспін деген түк те эмоцияға берілмей кейде қапыда кездесе қалсақ қандай күйде болады екенмін деген ой жылт ете қалатын кездестірді түк те болған жоқ ештеңе де сезіне алмады жай ғана көптің бірі екен мүлдем бөтен жат жан дәл осылай өткен өміріне де сезімі селт етпеу үшін гүлім күйеуінің айтқан ұсынысына көніп әкесін қолтықтаған күйі жеке клиниканың табалдырығын аттады әкесі екеуі екі бөлімге кетіп барады әңгіменің соңы алыстап кетпеңіздер бірер күнде жаңа әңгіме бастаймыз аман болыңыздар рахмет